competency ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအကြောင်းအရာ၃ခုပေါင်းရတာရှိပါတယ်ဒီနေ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဒီ competency ဖြစ်ပါတယ် competency ဆိုတော့လုပ်ရည်ကံရည်အရေးချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ လို့ရကံရေးအရေးချင်းကောင်းမှုအတွက်ဆိုရင်ဘလို့ရေးချင်းတွေဘလို့အချက်တွေပါဝင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောကြားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ competency ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအကြောင်းအရာ၃ခုပေါင်းရတာရှိပါတယ်သူက AKS ပေါ့နော် A ရယ် K ရယ် SK ပါဆိုတော့ A ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ attitude ပေါ့ attitude ဆိုတာအလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ် K ဆိုတာတော့ knowledge ပေါ့ knowledge ကတော့ဘုဒ္ဓတပေါ့လေနောက်တစ်ခါကျတော့ skill skill ကတော့ကျွမ်းကျင်မှုပါ အဲ့တော့ attitude ရယ် knowledge ရယ် skill ရယ်ဒီ၃ခုပေါင်းလိုက်တယ်ဒီ၃ခုပါဝင်နေဆိုရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ competency လုပ်ရည်ကန်ရည်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီခုဒီထဲကတစ်ခုခုလိုနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ competency လို့ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး attitude ကောင်းတယ် knowledge ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ skill မရှိဘူးဆိုရင်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ၃ခုပါဝင်နေဆိုရင်တော့ဒီဟာက competency ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ် competency လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းရည်တွေဒီထက်ပိုပြီးတော့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ အဆင့်၅ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဘယ် area ကိုကိုက develop ဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ကို develop ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းစေချင်တဲ့နေရာကဘယ်အပိုင်းလဲခုန attitude ပိုင်းလား knowledge ပိုင်းလား skill ပိုင်းလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေတစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ဘယ်အပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအသေးလေးဘယ်အပိုင်းလေးတွေကို develop ဖြစ်ချင်တာလဲ attitude ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ကိုကဒီထက်ပိုပြီးတော့ positive attitude ပေါ့နော်ဒီအကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့သူတယောက် ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စ조사ယူတဲ့ process တွေရှိတယ်အဲ့ process တွေကိုကိုက try ကြည့်မယ်အဲ့ဟို knowledge ပိုင်း knowledge ပိုင်းဆိုရင်လည်းဒီ knowledge နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ local နဲ့ပတ်သက်တာပဲကိုသိနေတယ်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒါကိုသိနေတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးရောဆိုရင်ကိုကမသိဘူးဒါနိုင်ငံတကာဘိုင်းကိုကိုကခြေဆန့်ပြီးတော့ထည့်ထွင်ပြီးတော့ကိုကသိကျင်တယ် internationally ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါ develop လုပ်မယ်ပေါ့ နောက် scale ပိုင်းပေါ့ scale ပိုင်းဆိုရင်လည်းဘယ်အပိုင်းကိုမကျွမ်းကျင်တာလဲငကိုကကိုကဟိုလုပ်နေကြအဝတ်တို့ excel တို့ဒါတွေနဲ့သွားနေတယ်ဟိုနာ powerpoint ကောင်းကောင်း presentation ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ powerpoint presentation ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ scale ကိုကို try မယ် develop ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာ develop ဖြစ်ချင်တာလဲဘယ် area ကို develop ဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့မှမှနောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းလေးတွေဘယ်ဟာ area ကို develop ဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ် ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကို develop ဖြစ်လို့တဲ့ area နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ network တွေ group တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဘုဒ္ဓတာဖလှယ်တာမျိုးတွေ knowledge sharing တွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ learn လုပ်လို့ရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ group တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုကလေ့ကျင့်မယ်ပေါ့ practices ပေါ့နော်တကယ်ကိုအခုသိလာတဲ့ knowledge တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သုံးချကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါတွေအတိုင်းကို action ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုကိုဒီစိန်ခေါ်မှုအစ်စ်တွေကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးဖို့လိုတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလက်ခံရယူပေးဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုဒီဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ IELTS ဖြေမယ်ဆိုရင်လည်းဖြေမယ်ဆိုရင်ကတော့သူ့သူ့ရဲ့အမှတ် scale အထိကိုဘယ်နှလအတွင်းမှာငါပြီးအောင်ရမယ်အာဘန်ဘလောက်အထိကိုတက်အောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုဘယ်နှလအတွင်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုကိုကိုစိန်ခေါ်မှုတွေလှုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုကြော်နိုင်အောင်လို့ကိုစူးစမ်းမယ်ပေါ့ပြီးတော့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရလာတဲ့ဥစ္စာကို feedback ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ် feedback ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများ အခြေအနေရှိပါသလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြွနားလေတဲ့လူတွေမှာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုတုံ့ပြန်မှုအမြင်တွေကိုပြန်လဲမေးမြန်းမှုလိုတယ်ကိုကလိုအပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြင်တာမျိုးပြန်တက်မဲ့ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တက်မဲ့တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်မယ်ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ဖြည့်မယ်အဲအဲ့ဒီမှာကိုယ့်စီမှာကိုရှိနေတဲ့ competency တွေရလာပြီလို့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာယူဆပြီဆိုရင်လည်းရသလောက်ရသလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ တင်ကြားပေးမယ်ရယုံနဲ့ကိုယ့်စီထဲမှာကိုတက်ယုံနဲ့ဒီ competency တွေကမြဲမသွားပါဘူးသူများကိုပြန်တင်ပေးမှကျွန်တော်မြဲနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကိုပြန်တင်ပေးတာတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်၅ဆင့်ပေါ့နော်ပထမဆုံး area သတ်မှတ်တာနောက်ဒီသက်ဆိုင်ရာ network group တွေနဲ့ join တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကတင်ကုန်မှုတွေအတိုင်းကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် feedback တွေရယူမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ကို့မှာဒီဝမ်းစာအတန်အသင့်ရှိပြီးကိုစိတ်ချရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်ခုနပြန်သင်ပေးတာဆိုတဲ့အဆင့်50နဲ့လောက်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ဒီအဆင့်50နဲ့ပေါ့နော်ဒီ competency မှာတော့ဟိုအုပ်စုနှစ်စု normally အဖြစ်ရှိပါတယ်ရေဘူးရအဖြစ်ဆိုရင်တော့အုပ်စုနှစ်စု ရှိပါတယ်တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ threshold competency ပေါ့ကျွန်တော်ဒါ normal ဒီ competency တခုပေါ့နော်လို့ရကန်ရီအာရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့လို့ရကန်ရီရှိနေတာတော့ဒါ threshold competency လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့ competency ထက်ကိုပိုပြီးတော့ရှိနေတဲ့လုပ်ရည်ကံရည်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ differentiating competency လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ threshold competency ကနေပြီးတော့မှပိုမိုပြီးတော့ရှိတဲ့ differentiating competency ရှိဖို့အတွက်ကိုမနကအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ differentiating competency အဆင့်ကို ရောက်အောင်သွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ CFAM, caring for well-being.